me acaban de funar Increíblemente por morras sin papá También las rositas y K-pop fans Que acaban mi vida virtual Funero Estoy Con capturas editadas en Photoshop Funero Estoy funando Estoy funando, sí señor